तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया हाँ। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया कि यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ जो भी उस पेड़ की छाऊ में गया बैठ गया हाँ। उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने इस पे क्या लड़ना फला मेरी जगह बैठ